kao što vidite, ovo je ovaj LG telefon. Ovdje i on ima podržano NFC tehnologiju, Near, near Field Communication Technology, što se koristi za plaćanje i za bilo šta pozivanje dva telefona. Znači to je neposredna uh, e, pređući kontakt, ali neposredna blizina, Evo tu ima ovaj e, SDK, SNK coil, ali pa da se evo gode, Zato vidite, ovo je ona starnost, tako da mu malo rezultija. Evo, NFC je са някои цветната че дадното слабо. Значи то са неки сигнали кои дaju телефон. Tako da, eto, to je to.